саласыз ба жоқ э, рұқсат па екен рұқсат отырыңыз рахмат рұқсат иә қалыпты ну 오빠랑 너무 좋고 Давай, Насиба, ушел, мен ушул районда жашайм. Ошол азыр мен сени бир алсам каршылык көрсөтөсүң да э? э. негизи каршылык көрсөтмөкмүн бирок мен азыр аябай чарчап турам